ያሻንቅነት የቃርኩንን የሰባትሜ ያምቦናሽ ማንፈሬ የቀንሸናል ወንድምን ናቸው አርሶ አደሮች። ስሜ አቤንዘር ላጲሶ ይባላለው። የሚሰራው በጉራጌ ዞን በጌታ ወረዳ እንስሳትና አሳ ጽሕፈት ቤት በዶሮ ሀብት ልማት ላይ የሚሰራው ዛሬ ከእናንተ ጋር በአነስተኛ በዶሮ አረባቢ ዘዴ ላይ ከእኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ቆይታ የምናደርጋቸው አጠቃላይ የዶሮ አረባብ ዘዴ በአነስተኛ አረባብ ዘዴ ላይ ያለውን አንዱ አርሶ አደሩ ጋር ተገኝቼ ያ አርሶ አደር በራሱ ተነሳሽነት በአካባቢ ከሚያገኘው ከቁሳቁሶች አግኝቶ ሰርቶ የተገኘውን የዶሮ አረባብ ዘዴ ከኔ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ ቀጣይ የምናደርጋቸው በዋናነት የዶሮ አመጋገብ፣ የዶሮ ጤናቸው፣ የዶሮ ቤት ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በአጠቃላይ በተግባር ላይ ስለምናይ አሁን ቀጥታ ወደዛ እየቱ ስለሆነ በጥሞና ተከታተሉ። አቶ ገብሩ አቤት አቤት። እንዴት እንዴት ነህ? እንደምን ከረም? አቤት ወንድም አቤኔዘር ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ? ስራ እንዴት ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው። አቶ ገብሩ ዛሬ ደግሞ ምን ነው በጠዋቱ ዶሮ እያንከባከበችው አገኘ ወይ? አዎ እንግዲህ ተነስቼ ወደ ዶሮዎችን የመጣሁት ዶሮቼ ምግብ ሰጥቼ ውሃ ሰጥቼ አሁን በዛው ነው እንግዲህ ያገኘኸኝ ወንድም አቤኔዘር ገብሬ። እሺ ያው ዛሬም እኔም የመጣሁት ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ከዶሮ እርባታ ጋር ተያይዞ ባሉ ስራዎች ዙሪያ ነው የመጣሁት። ያው በወረዳችን ከሚገኙ አርሶ አደሮች መካከል ትንሽ ያው አንቴ ጋር ትንሽ የተሟከረ ስራ ስላለ እሱንም ደግሞ ያው ያንተን ልምድ እኔም የመጣሁት በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንማማር ነው። በጣም ጥሩ እና ዶሮች እና እዚሁ እያንከባከብኩ በነበረበት ሰዓት ነው የመጣኸው እና ይሄ ጥሩ የሚያስተምርም ነገር እንኳን ባይሆን ሌሎች አርሶ አደሮች እና መማር የሚችሉበት ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ስላሉኝ እና ለማስተማር የሚሆን ነገር አብረን በጋራ ለመነጋገር እና ፈቃደኛ ነኝ። በጣም ደስ ይለኛል። እዚህ ጋር እንቀመጥ፣ እዚህ ጋር እንቀመጥና እንነጋገራለን። እሺ። ያው ስለ ፈቃደኝነት በጣም ነው የሚያመሰግነው እና አንድ ነገር ግን እንድታስረዳኝ ብለኝ የሚፈልገው ነገር አለ። እስከ ዛሬ ድረስ አንተ ካወቀው ከተረዳው ነገር እስቲ ዶሮ ማርባት ጥቅሙ እስቲ ምንድን ነው? እሱ ላይ እስቲ ባጭሩ ብታብራራልኝ። በጣም ጥሩ እና ዶሮ ማርባት ትልቅ እና ጥቅም አለው። ከሌሎች የተሻለ ነገር ነው። እንግዲህ ምናልባት ሰብል እንደገና ደግሞ ከብት ማደለብ እንደዚህ ነገሮች ሁሉ እና አይፈልጉም እና ዶሮ በትንሽ ቦታ ብዙ እና ጥቅም አለው እና ትልቁ ነገር ትንሽ ቦታ በትንሽ ቦታ ብዙ ገቢ ማስገኘት ይቻላል። የሰው ጉልበት አይጠይቅም። እንደገና ደግሞ የተለያዩ እና ብር አይጠይቅም እና ከብት ብዙ ነገር ነው የሚጠይቀው ለማደለብ፣ ለማሞከት እንደገና ደግሞ ሰብል ደግሞ እንደዚሁ ለማንከባከብ ብዙ እና መሬት ይፈልጋል ብዙ እና ድካም አለው እና የዶሮ ትንሽ የተለየ ነገር ነው ያለውና በትንሽ ነገር ምን ማድረግ ይቻላል መጠቀም ይቻላል። አሁን ዶሮዎች አሉ እኔ ጋር ባሉ ዶሮዎች እና ምንድነው ማደርገው ትልቅ ጥቅም ነው ያላቸው እና ይሞክታሉ። ከመሞከቱ ደግሞ እሸጣለሁ ለልጆቼ ለደብተር፣ ለስክሪፕቱ እንደዚሁ ደግሞ ለአንዳንድ ለአስፈላጊ ነገሮች እንቁላል ይጥላሉ። ለነዚህ ለነዚህ ደግሞ ለቤተሰብ ትልቅ ገቢ የሚያስገኛል። ጥቅም አለን የሚለው ነገር እና ይህ ነው ነገር እና ያው በጥቅሙ ዙሪያ ላይ በሰፊ ተነጋግረንበታል። ያው በቂ የሆነ ምላሽ ነው የሰጠኸኝ። በጥቅሙ ዙሪያ ላይ ይህንን ካልን ዶሮ እርባታ ለማርባት መጀመሪያ የመጀመሪያ የሚያስፈልገን መቅደም ያለበት ተግባር ምንድን ነው? እና መጀመሪያ ዶሮ ለማዘጋጀት ለማርባት መጀመሪያ የሚያስፈልገው ቤት ነው። እና ቤት መስራት ያለብን ቤት እና እኔ አሁን እና የሰራሁት ቤት ያው በቂም ባይሆን እንደ ተማር ነው ባይሆንም ያው ብዙም ዘመናዊ ባይሆንም ቤት መስራት ያለብን እና ትልቁ ነገር ቤት እንዴት መስራት አለብን የሚለው ነገር ቤት ያው እንስሳ ነው እንግዲህ እነዚህ ዶሮዎች ዶሮዎች በጣም ተፈላጊ ዋነኛ ስለሆነ ዶሮዎችን ምን ማድረግ መቻል አለብን? የምንሰራው ቤት ለነሱ የሚመች ቤት፣ አንደኛ ብርሃን ያለው፣ ሁለተኛ ደግሞ አየር የሚያገኙ ትልልቅ እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው እና ዶሮዎች ናቸው እና ስለዚህ አሁን ይሄ የዶሮ ቤት እና አንደኛ ደግሞ መዝናናትም አለባቸው ውጭ መውጣትና ሽቦ ማጠር በዛ መልክ ነው እና ሁሌ ደግሞ ቤታቸውን መጥረግ እነዚህ እነዚህ ሁሉ የሚያስፈልግ ትልልቅ እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው መሆኑ ቤት ሳናዘጋጅ ዶሮ ማሰብ እና ትንሽ ይከብዳል። መጀመሪያ ደግሞ ዶሮ ለማዘጋጀት ለማርባት የሚያስፈልገው ቤት ነው። ስለዚህ ቤት ማዘጋጀት መቻል አለብን። አሁን ለምሳሌ 25 ዶሮዎች ብናዘጋጅ ማለት ነው ሶስት በአራት የሆነ ቦታ እና በጭቃ እንደውም ሌላ ቢቀር እኮ እና እንጨት አለን፣ ጭቃ አለ በእጃችን ማንከባከብ መስራት እንችላለን። ቢያስፈልግ ትንሽ ቆርቆሮ የቆርቆሮ ወጪ ደግሞ ትንሽ ነው እና ትንሽ ቆርቆሮ ደግሞ መግዛት ያንን ቤት ደግሞ መስራትና ቤት ከስራም በኋላ ደግሞ ዶሮችን ማርባት እና ምንችል መሆኑ እንግዲህ ይሄ ነው ያለኝ ሀሳብ። የሰጠኸኝ የነገርከኝ ምላሽ በተለይ በጣም የሚያደንቀውና እና በጣም ወሳኝ ነገር ብዬ በጣም የሚያምነው ነገር ምንድን ነው? ልክ ለአንተ ደግሞ አርሶ አደሩም በጣም ይማራል ብዬ እኔ አምኜ የሚቀበለው ለዶሮ የመጀመሪያ ስቴፑ ቤት አስፈላጊ መሆኑ ማወቁ ብቻ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን አንተ በነገርከው ነገር ላይ እኔ ትንሽ ነገር ነው የምጨምረው። በቤቱ ውስጥ የሚያስፈልጉ የውሃ መጠጫ ያስፈልጋሉ። የቤቱ ጓዝ ያስፈልጋል። ቤቱ ብዙ ጊዜ መውጫዎቹ ወደ ፀሐይ መውጫ መሆን አለበት። ጭቃ ያለበት ወይ ደግሞ ርግራጋ ቦታ መሆን የለበትም። ዶሮ ቤት ማለት እንደምንኖረው እንደ መኖሪያ ቤታችን ተደርጎ ውስጡ ላይ ያለው መውጫቸው መግቢያቸው አንተ ባልከ አንተ ለእኔ በነገርከው ልክ በደንብ ተደርጎ መሰረት እንዳለበት ነግረኛል። ይሄ ደግሞ ከአንተ ራሱ የበለጠ ትምህርት እኔም አግኝቻለሁ፣ ሌሎችም ያገኛሉ። ስለዚህ ምንድነው ቀጣይ ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገርስ ምንድነው ይሄን ካደረግን በኋላ መጀመሪያም እንግዲህ ቤቱ ከጨረስን በኋላ የምናደርገው ምንድን ነው? ልክ የእርባታ ባለሙያ ከነሱ ጋር ተነጋግረን እንግዲህ ዶሮ ማስመጣት ነው። ዶሮ ካስመጣን በኋላ ደግሞ ዶሮዎችን ማንከባከብ እና መመገብ፣ መከታተል ያስፈልገናል። የነገርከኝ አሁን ዶሮውን እንዴት እንደምታገኝ ነግረኸኛል፣ አስረድተኛል። የነገርከው ነገር በቂ ነው። ዶሮ ማግኘት ያለብኝ አንደኛ የመጀመሪያው ዶሮ ለማግኘት ከአንተ የምጠበቀው ምንድን ነው? አቅራቢያ ካሉት ከእርባታ ወይ ደግሞ ከእንስሳትና ዓሳ ሀብት ጽሕፈት ቤት ላይ ቀጥታ ከነሱ ጋር ግንኙነት ማድረግ ነው። አንተ በጣም ለምሳሌ ይሄ ውጤታማ ያደርጋል የምትሉ ነገር ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለብኝ። ዶሮ ስታመጣ ይህን ዶሮ ቢያመጣ ውጤታማ ይሆናለሁ፣ የእንቁላል ቢያመጣ ውጤታማ ይሆናል፣ የእንቁላልና ስጋ ቢያመጣ ውጤታማ ይሆናለሁ የሚለውን ነገር ታሳቢ ማድረግ አለብኝ። ከአቅራባ ከሚገኙ ከእርባታ ባለሙያዎች ጋር ተነጋግሬ ነው ማስገባት ያለብኝ። ያው አንተ ያረከው ነገር ያው ከእርባታ ባለሙያ ነገሮች ተነጋግሬ የምታስገባቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ተጨማሪም ደግሞ ከዚህ በኋላ የበለጠ ከዚህ የበለጠ የተሻለ ስራ ለመስራት ቅድመ ዝግጅትን አጠናክረ ለመቀጠል ዶሮ ስታስገባ አቅራባ ካሉ ከወረዳዎች ከቀበሌ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች ከእርባታ ባለሙያ ጋር ግንኙነት እያረግ አስገብተናል። እሺ አሁን ያስገበነውን እነዚህን ዶሮ እንዴት ነው የምናደርጋቸው? እንዴት ነው የምናንከባክባቸው? እና ዶሮዎቹ ካመጣናቸው በኋላ ያው ቀጥታ ወደ ምግብ ነው የምንሄደው። ምግብ ያው በምግብ አንደኛ ያው ሳይንሳዊ እና መኖ አለ ምጥን መኖ። ስለዚህ ምጥን መኖ እንግዲህ አንዳንዴ ያው ቋንጤ እንሄዳለን። ቋንጤ ሄደን እና የገዛ እናመጣለን። ቋንጤ መኖ ቦታ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ገዝተን አምጥተን እና እሱን እንሰጣለን። ሌላው በተጨማሪ ምንድን ነው የምናደርገው? ቤት ላይ መኖ በራሳችን የምናዘጋጀው መኖ አለ። ቤት የምናዘጋጀው መኖ እንግዲህ የተለያዩ የመኖ መኖ ስናዘጋጅ ከገብስ እንደገና ደግሞ ከስንዴ ከበቆሎ እንደገና ደግሞ ከቆጮ እንጀራም ካለ ከእንጀራ እነዚህ ሁሉ እንዳለ ከጎመን እነዚህ ሁሉ አዘጋጅተን ከዛ ለነዚህ ለዶሮች እንመግባቸዋለን። ለዚህ በሁለት መልክ ነው እንግዲህ የሚዘጋጀው መኖ ሲዘጋጅ፣ አንደኛ ያው ምጥን መኖ እንደ ሳይንሱ የተዘጋጀ አለ፣ በፋብሪካ የፋብሪካ ውጤት አለ። ሁለተኛ ደግሞ ከራሳችን የምናዘጋጀው መኖ አለ። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ነው እንግዲህ መኖ የዶሮዎቻችን የምንመግበው። በጣም ጥሩ ነው። ሁሉም አርሶ አደር በዚህ ልክ ነው ያው ማብዝ ያለበት ለሁሉም አርሶ አደር ደግሞ ይሄ በቂ ትምህርት ይሆናል፣ በቂ ግንዛቤ ይፈጥራል። እኔ በዚህ ነገር ላይ ያው መጨመር የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ዶሮ ስናረባ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቀው ማነው ነው? ከፍተኛ ወጪ ማለት ነው። እሱም ደግሞ ለምን መሰለ አሁን ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቀው እንቁላል ምርት ማግኘት የምንችለው መኖውን ነው ልክ ነው። መኖውን ነው ልክ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ አንተ ከባህላዊ አንጻር ከሳይንሳዊ ሁለቱን አሁን ለምሳሌ ከባህላዊ ወይ ደግሞ ባህላዊ የምግብ አሰጣጦችን እና ሳይንሳዊ የምግብ አሰጣጦችን ሁለቱንም በአንድ ላይ ማካሄድ ደግሞ ይሄ በጣም ለብዙ አርሶ አደሮች ከፍተኛ የዶሮ እርባታ እንዲያረቡ ትልቅ መማሪያ የሚሆን ነው። አሁን ለምሳሌ ዶሮ አማለጅኩም ከፍተኛ ሙቀት ነው የሚፈልጉት። ይሄ ደግሞ ምግብ ሲሰጥ ታሳቢ ማደረግ አለበት። ስለዚህ ምንድን ነው ከፍተኛ ሙቀት ስለሚፈልጉ አሁን አንተ ቅድም የዘረዘርካቸው ነገሮች ለምሳሌ ከጎመን የነገርካቸው ነገሮች አሉ። ከቅጠላ ቅጠላ የነገርከኝ ነገር አለ። እናም ደግሞ ጎሮ ላይ አንተ በራሲ ማሳ ካመረትካቸው ነገሮች በደንብ አርገ ያስረዳኝ ነገር አለ። ይሄ ደግሞ ለምን ላስራዱ ለአርሶ አደሩ በእውነት በጣም ትልቅ መማሪያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን በጣም ደግሞ መረሳት የሌለበት ትልቁ ነገር ለዶሮ ትልቁ እንክብካቤ የሚሆነው ምንድነው? ውሃ ከፍተኛ ቦታ አለው። ከፍተኛ ማለት ነው። ለምን መሰለ አሁን ዶሮ ሙቀታቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ባደጉት ቁጥር እድገታቸው እየጨመረ ሲሄድ ምግባቸው ፍላጎትን በዛ ልክ ነው እየጨመረ የሚሄደው። ስለዚህ ሁሉም አርሶ አደር ከዚህ ትልቅ ትምህርት እንደሚያገኝ እርግጠኛ ነኝ። ጥሩ ነገሮችን በደንብ አድርጌ አስረድተኸኛል። ምጥን መኖ ከተባለ በእነዚህ በምጥን መኖዎች ውስጥ አሁን አንተ በብር ገዝተህ ከምታመጣቸው በእነዛ መኖ ውስጥ ቫይታሚን አለ። ምጥን መኖ ስለሆነ ቫይታሚን ይኖራል፣ ፕሮቲን ይኖራል፣ ማይድናት ይኖራሉ እና እነዚህ ነገሮች በነዛ በምጥን መኖች ላይ ይኖራል። ከአካባቢ ከምታገኛቸው ነገሮች ከቆጮ፣ ከድንች፣ ከጎመን እና ከሳር ቆጮ፣ ድንች እና ቆጮ በዋናነት ለነሱ ለሚጠቅሙት ምንድን ነው? ቆጮን ካገኙ ድንችን ከበሉ ዶሮቹ ምን ያገኛሉ ማለት ነው? ሙቀት ያገኛሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ሳር ዝርያ አለ። ለምሳሌ ጎሮ ለሚገኙ ሳሮች የሚበሉት ሳሮችን ይህንን ደግሞ ስትሰጣቸው እነዚህ ጎሮ የሚገኙ እነዚህ አረንጓዴ የምንበላቸው ተክሎች በጓሯችን በአካባቢያችን የሚገኙ በዋናነት የእነሱ ጥቅም ምንድን ነው? ዶሮ በበሽታዎቹ እንዳይጎዱ ያገለግላል። በዛ ውስጥ ደግሞ ካልሽየም የሚባል ነገር አለ። ካልሽየም ማለት እንቁላል ብዙ ጊዜ አንዳንድ ዶሮ እንቁላል ሲጥሉ ከካልሽየም እጥረት ማለት ነው። ከካልሽየም እጥረት የተነሳ እንቁላላቸው ቀናቸው ሳይደርስ ይመጣሉበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ምንድን ነው ይህንን ደግሞ ምጥን መኖ ሙሉ በሙሉ ከተጠቀምክ ያ እጥረት አይገጥምም። ብዙ ጊዜ አሁን እኛ አርሶ አደርም ስለሆን አርሶ አደር ስለሆንን አብዛኛው ሰዓት ደግሞ ያው ባህላዊ ምግቦች ስለምንጠቀም በዛ ውስጥ ደግሞ የካልሽየም እጥረትን ለመቀረፍ ጓሮዎች ላይ አረንጓዴ ተክሎች የምንላቸው በዋናነት ለካልሽየም በጣም ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በቆሎ በቆሎ ኃይል ይሰጣቸዋል። ለምሳሌ በቆሎን ሲገኙ ለኃይል ገንቢ ሆኖ ይሰጥቃቸዋል። ቀጣይ ደግሞ ውሃ ሲሰጥ ውሃ የዶሮ ቅድም እንዳልኩም ትልቀኛ የዶሮ ምንድን ነው ሙቀታቸው ውሃ ሙቀታቸውን ለመቀነስ ትልቅ ጥቅሜታ አለው ማለት ነው እና ቅድም ያልናቸው አጠቃላይ የዘር ማለት ዘርዘር አድርገን የተነጋገራቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? እነዚህን የዶሮ ምርትና ወይ ደግሞ የእንቁላል ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ከፍተኛ የሆነው ጠቀሜታ ያላቸው ናቸው። አሁን እንደዚህ ካደረግን ቀጣይስ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ስለ ምኑ ስለ አመጋገቡ ጨርሰናል። አሁን ቀጣይ ደግሞ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ምንድን ነው ለአርሶ አደሮች ማስተማር ያለብን እና ማስተማር ያለብን ነገር ዋና ዶሮዎችን እንግዲህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ትልቁ ነገር ዋናው ነገር ዋናው ነገር ጤና ነው። ዶሮዎቻችን እንግዲህ ጤናቸውን መጠበቅ ነው። ጤናቸውን ለመጠበቅ እንግዲህ አብዛኛ ጊዜ እንግዲህ እኛ በዘለማድ መሆን መቻ የለበትም። ወደ ቤታቸው ስንገባ በኬሚካል ባለው ነገር እና ልክ እግራችን ረግጠን ወደ ቤታቸው ነው እንግዲህ መግባት መቻል ያለብን የሚለው ነገር እና ይሄ ታሳቢ መሆን መቻል አለበት። በሌላ መልኩ ቤታቸው ደግሞ ቶሎ ቶሎ ኩስ እንዳይኖር ለጤናቸው ያን መጥረግ ነው እና ይህንን ጠርገን አውጥተን እና ወደ ምንፈልገው ቦታ መውሰድ እና እንዳለብን ይህንን እና ግንዛቤ ሊኖር ይገባል የሚለው ነገር እና አለኝ። በሌላ መልኩ የባለሙያ አለ፣ የእንስሳት ባለሙያ አለ። አሁን እኛ የምንጠቀመው እንግዲህ ወዳቃ ነው። እንግዲህ እንጠራዋለን፣ ይመጣል፣ ዶሮቹ ያያቸዋል። ይህ ዶክተር እና ካያቸው በኋላ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? አንዳንዴ ያው መርፌ አንዳንዴ ደግሞ ያው መድኃኒት አለ። ይሄ እየመጣ እየሄደ እንግዲህ ጤናቸውን በዛ መልክ ነው የምንጠብቀው የሚለው ነገር እና ይህንን ሀሳብ አለኝ። እሺ፣ በጣም ጥሩ ነው። ያው ቅድም ባወራው ነገር ላይ በነገርከኝ ወይ ደግሞ ባስተማርከኝ ነገር እና መጨመር የሚፈልገው ነገር አለ። አሁን አንተ የነገርከኝ ነገር ወሳኝ። አሁን ለምሳሌ ቤቱ ተሰርቶ ምግቡ ሁሉ ነገሩ አልቆ ዋና ነገሩ ደግሞ ምንድነው? ጤና ጤና ነው። ጤና ላይ የነገርከው ነገር የነገርከኝ ነገር ትክክል ነገር ነው። በጣም ትክክለኛ ነገር ነግረኛል። ለብዙ አርሶ አደር ይሄ መማራ የሚሆን ነገር ነው። ነገር ግን እኔ በዚህ ነገር ላይ የሚጨምረው ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያ ላይ ከመታመማቸው በፊት ከመታመማቸው በፊት ምንድነው ማድረግ ያለብን? ከመታመማቸው በፊት ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? ክትባት እንሰጣለን። የዶሮ በሽታ ደግሞ ኒውካስትል የሚባል በሽታ አላቸው። እና ታይፎ የሚባል በሽታ ያላቸው እነዛን ነገሮች ለመከላከል ማድረግ ያለብ ምንድን ነው? የእንስሳት ጤና ባለሙያ ቀጥተኛ የሆነው ግንኙነት ማድረግ አለብን። ስታደርግ ምንድን ነው? ወቅቱን የጠበቀ ክትባት መስጣት አለብን። ለምን መሰለህ እንደዚህ የምናደርገው? በበሽታው ከተጠቁ በኋላ ክትባት ካልተሰጣ ምንድን ነው የመሞት እንትላቸው ከፍተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ ቅድም በንጽህና ላይ የነገርከኝ ነገር አለ። በጣም ትክክል ነገር ስለነገርክ ነው እኔ በዛ ላይ ብዙም ለመናገር ያልፈልኩት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ ሁሉም አርሶ አደር ይማራል ብዬ በጣም እኔ በጣም አስተማሪ ነገር ስለነገርከኝ ለብዙ አርሶ አደሮች የምንድን ነው የሚያስተምር ነገር ነው። በጣም ነው የሚያመሰግን። አሁን እኔም ያው ወደ ሌሎች አርሶ አደሮች ጋር ስለሚሄድ አንተም ደግሞ ወደ ማሳ ብትሄድ አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ መተህ ይህን ሁሉ እና ስለ ክትትልህ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ድጋፋችሁ አይለየኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ዋልልኝ። እሺ ቻው። በቃ እኔም አመሰግናለሁ። ሌሎች ምቅደሜ በካ ዳኬኖ ጀጥበነሙና ዳኬኖ በገና ጮር ሲልታ ዳኬኖ